w jaki sposób się nawrócić, co to znaczy się nawrócić. Zacznijmy od duszy. Dusza to jest nasz umysł, nasze serce, nasze uczucia. Nawracanie się duszą oznacza najpierw uwierzenie. Najpierw uwierzenie. Uwierzenie, że Bóg posłał Jezusa nie po to, żeby Ciebie potępił. Uwierz, że Jezus został posłany po to, żeby Ciebie zbawił. Jezus, Bóg, ma wystarczająco dużo miłości, żeby chcieć Ciebie zbawić. Mu zależy na Tobie, dlatego poszedł na krzyż. Po prostu w to uwierz. Jak nie wiesz jak, to się zdecyduj, powiedz. Decyduję się, że wierzę. Powiedz również ustami swoimi na głos, że Jezus jest Panem. Panem, czyli władcą, tym, który rządzi i ty chcesz się mu podporządkować. Dlatego, że zgodnie z tym, co pisze apostoł Paweł w 10 rozdziale listu do Rzymian, jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, że go wzbudził z martwych, że Jezus stał, będziesz zbawiony. To jest obietnica, jeżeli chodzi o duszę. Więc uznaj, że Jezus jest Panem, uwierz, że Bóg wzbudził go z martwych i to będzie nawrócenie Twojej duszy. Następnie mówimy o nawróceniu ciała. Ciało również należy nawrócić. Wielu chrześcijan o tym zapomina, że ciało również należy nawrócić i ciało musi się e, poddać pewnej obróbce, czyli odwrócić od tego, co do tej pory sprawiało mu radość, odwrócić od tego, co dawało mu do tej pory dumę. E, w Piśmie Świętym jest napisane, że chrzest teraz zbawia ludzi, a więc jest elementem nawrócenia. Nie jest pozbyciem się jakiegoś brudu, chrzest jest zanurzeniem się w wodzie, tak w Nowym Testamencie to było, baptizo, zanurzam się, zanurzam się i wynurzam się. Mieszko I był chrzczony przez zanurzenie i my powinniśmy się chcieć również przez zanurzenie, bo tak o tym mówi e, Nowy Testament. Chrzest oznacza zanurzenie, więc nie jest tylko wymyciem się, z wymyciem się w wodzie, kąpielą w wodzie, tylko on jest odpowiedzią Twojego sumienia na to, co Bóg do Ciebie mówi. I Ty mówisz: Pozbywam się wszystkiego, co do tej pory było moją tożsamością. Chcę mieć nową tożsamość. Byłem Polakiem, nie jestem Polakiem, staję się chrześcijaninem. Byłem Krakowiakiem, nie jestem Krakowiakiem, staję się chrześcijaninem. Nazywałem się tak, a tak, nie nazywam się tak, mam nowe imię. Dlatego przy chrzcie często daje się nowe imię. To jest nawrócenie się ciałem. Paweł kiedyś ochrzcił uczniów Jana Chrzciciela. Oni najpierw byli ochrzczeni przez Jana Chrzciciela, ale według Pawła było to niewystarczające. Powinni ochrzcić się jeszcze raz w imię Pana Jezusa. I do tego ich namawiał i oni zostali ochrzczeni drugi raz, zanurzeni w imię Pana Jezusa. A więc to jest ciało. W ten sposób nawraca się ciało, że chrzcimy się. Teraz mamy ducha. Jak nawrócić ducha? Otóż Pismo Święte twierdzi, że są dzieci Boże i dzieci diabelskie. Nie każdy człowiek ma żywego ducha. Mamy dwa rodzaje ludzkości. Ludzkość, która ma ducha żywego i ludzkość, która ma ducha martwego. Ludzkość, która ma ducha żywego, ma go od Ducha Świętego, ma go zrodzonego przez Ducha Świętego, dlatego że się nawróciła duchem. Jak się nawrócić duchem? Otóż w tym samym fragmencie dziejów apostolskich w 19 rozdziale mamy opis, jak apostoł Paweł chrzci najpierw w wodzie uczniów Jana, a następnie wkłada na nich ręce, kładzie na nich ręce i wtedy stępuje na nich duch i oni czują się zupełnie inaczej. Zaczynają mówić językami i prorokować. Co to znaczy mówić językami? To takie słowo występuje, glosolalia, mówienie na innych językach. W innym fragmencie dziejów apostolskich jest wytłumaczone, że ludzie mówili w innych językach. E, gdy występuje na ciebie Duch Święty, kiedy nawracasz się duchem swoim, to masz wymienione wnętrze i zaczynasz mówić językiem, którego nie znałeś, i to jest wychwalanie Boga. Twoje uczucia to wdzięczność Bogu. Twoje uczucia to pełne podporządkowanie się Jemu, to jest pełnia szczęścia. Człowiek coś czuje, gdy wstępuje na niego Duch Święty. I prorokowanie oznacza mówienie rzeczy, których nie powinieneś wiedzieć. I człowiek zaczyna pod wpływem Ducha Świętego mówić rzeczy, których nawet nie powinien wiedzieć. To się dzieje z ludźmi, na których wstępuje Duch Święty, którzy nawracają się Duchem Świętym. Więc w ten sposób nawracamy się Duchem. Większość ludzi, która jest nawrócona przez ducha, y, gdy wkładamy na nich ręce, zachowuje się zupełnie inaczej niż tuż przed nałożeniem rąk. Kiedy człowiek jest w depresji, wkładamy na niego ręce, na jego twarzy zaczyna pojawiać się uśmiech. Inny, gdy y, nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i lekceważy w ogóle zbawienie, w momencie, kiedy go dotyka Duch Święty, zaczyna płakać, płakać nad swoimi grzechami i każdy z nich pragnie się przytulić, coś w nich pęka, zaczynają czuć jakiś rodzaj miłości, dlatego że Bóg jest miłością, więc kiedy się nawrócisz duchem, to poczujesz miłość. W ten sposób należy się nawrócić duchem, duszą i ciałem. Duchem, kiedy dostaniesz Ducha Świętego i całkowicie zmieni się Twoje wnętrze. I to, co chciałeś, przestanie być dla Ciebie ważne. To, czego nie chciałeś, zaczniesz lubić. Duszą, kiedy uwierzysz w sercu swoim i wyznasz Jezusa Panem. I ciałem, kiedy dasz się ochrzcić, zachęcam Ciebie serdecznie, nawróć się, od tego zależy cała Twoja wieczność.